Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine Beat Blast'in ikinci bölümündeyiz. Bugün kendimi bayağı bir geliştirdim. Bak şurada dev bir silah <laughs> oldu. Burada uzun silahlar oldu bir boru gibi. Ben bu gemimin adına Süper Ultra Al Süper Ultra Sezer gemisi diyorum. Evet. Ama bunu max'a çevirdim. Yani burayı yaptığımda kaç tane istiyor? Bunu böyle bu kadarcık istiyormuş ve ben ne yapacağım? Pekala hadi oynayalım. Yani kalkanım da max yaptım. Oo! Morlu Blast. Çok harika. Nefes nefese kaldım şu an. Yuhuu. Siz de oynamak istiyorsanız aşağı linke koyarım. Kalkanı max yapınca kalkan gitmiyor zannedim ama gidiyormuş. Şu şunun güzelliğine bakalım. Çok güzel. Baksana. Çok havalı bir gemi yaptım. Böyle birazcık kendimi güçlendirdim. Bu. Bu arada pix biriktiriyorum. Daha da max yapabilmek için ki beni beni durduramazsınlar. Zaten kimse beni durduramaz. Çünkü ben Cenk Ersever'im. Bunun kaşını özür dilerim. Bam! Bu arada bu silah patlama ekledim. Kırmızı bir top çıkıyor. Da bak gördünüz mü? Öyle. yani neyse şu kalan pixleri alalım ve biriktirelim. Upgrade için. Bakar mısın? Ultra bir makineye dönüştüm. Star Wars'ta da böyle bir makineler var mıdır acaba? Ultra gemiler. Şuna bak. Şuna bak. Aa! Schnack Bakar mısın? Bildiğin güç bu. Şuna basalım. Bar Woo! Snack way baby. Şu an hiç kimse bana tek atamıyor. Ben tek atıyorum herkese. Çünkü aşırı upgrade yaptım. Aynı aşırı içgüdü gibi. Bu arada hashtag aşırı içgüdü yazım videonun altına. De hashtag Cenker Sezer, hashtag Disney. KO Blast. Yeah. Yeah. Oh neredeyse 10 binlere geldi Pix. Pix'im. Time pass. Bu ne? O zaman durdurma. birazcık vurulduğumda zaman zaman durduruşum çıkıyor. Yani bayağı efsane yapmışlar. Değil mi? Yani istediğim gibi her şeyi tek atabiliyorum. Öyle yani. Evet, elinden geleni yaptım. Ama bu kadar istiyormuş. Bu kadarcık değil. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle oyun istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın şuradaki çıkan videolara da tıklayarak hmm, biraz gele bir öncekine gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.